Բարև ձեզ։ 2009 թվականին, երբ Ryan Dahl-ը ստեղծեց Node.js-ը, նա ցանկանում էր, որ ուրեմն Node.js ծրագրողները կարողանան իրենց կոդը բաժանել տարբեր ֆայլերին։ Բայց այդ ժամանակ ECMAScript-ում module-ների ստանդարտը դեռ չկար։ Այսինքն այն հնարավորությունը, որ մենք ունենք import անելու ուրիշ ֆայլերում export-արած ինֆորմացիան, այդ ամենը դրգոյություն չուներ։ Բայց կար մի հատ ուրիշ ստանդարտ ECMAScript-ից դուրս, կոչվում էր Common.js, որը բացատրում էր, թե ինչպես կարելի է ուրեմն տենց բանալ, այսինքն հղել եւ ստանալ ինֆորմացիա ուրիշ ֆայլերից։ Եվ ինքը ուրեմն դա ընդունեց եւ դրեց ուրեմն Node.js-ի մեջ եւ այդ ստանդարտը միջև այսօր օգտագործում են Node.js ծրագրավորողները։ Բայց ուրեմն 13 ու 2 version-ից հետո Node-ի Մենք նաև կարող ենք սովորական ECMAScript-ի մոդյուլները օգտագործենք Node-ում։ Բայց քանի որ երկուսն էլ օգտագործվում են, եկեք երկուսի մասին էլ խոսենք։ Ուրեմն եկեք սկսենք CommonJS-ով։ Ուրեմն Node-ը, եթե ոչ մի ուրիշ ինֆորմացիա իրան չենք ասում, ենթադրում է, որ մեր ֆայլերը CommonJS են օգտագործում, okay։ Նենց որ եկեք ինչ անենք, եկեք երկրորդ ֆայլ ստեղծենք, այստեղ new file, եւ կոչենք իրեն hello.js։ Ինչու՞ չէ հիմա այս node այս ուրիշ ֆայլից, հա, եկեք ոնց որ քաշենք այդ module-ը, որպեսզի այստեղ օգտագործենք։ Ինչպես ենք դա անում, կանչում ենք require, այսպես, իրեն փոխանցում ենք մի հատ text, որը ունի հղում դեպի այն մյուս ֆայլին, այսինքն այս papկայի մեջի hello բանը ֆայլն է մեզ պետք, չէ՞։ Եվ սա այս require-ը մեզ վերադարձնում է մի հատ արժեք, որը մենք կարող ենք վերագրենք մի հատ, օրինակ constant-ի մեջ։ Այսպես։ Էլի, ինչ է ստացվում։ Require նշանակում է մեզ պետք է այն ինֆորմացիան, որը այս ֆայլի մեջ է, եւ այդ ինֆորմացիան մենք ուզում ենք վերագրենք այս փոփոխականի մեջ։ Եվ հիմա այդ փոփոխականը կարող ենք կամ constant է այս բaragայում, իրեն կարող ենք օգտագործենք։ Դե եկեք օրինակ տպենք այստեղ։ Հիմա եթե սա աշխատացնենք, տեսնենք ինչ կլինի։ node node 1 Դադակ object, տեսնում եք։ Այսինքն ինչ ստացվեց, որ այս այս բանը module-ը common.js module-ը, որը լրիվ դադար կա, մեզ այս բանը վերադարձում է մի հատ դադարք object։ Այդ ինչ object էր, որտեղից նա եկավ։ Ուրեմն նայեք։ Բոլոր common.js module-ները ունեն մի հատ փոփոխական, որը կոչվում է module իրեն կցած է մի հատ մի հատ exports այսպես, որը հղում է մի հատ դարակ օբյեկտին։ Այդ այն օբյեկտն է, որը մենք ստացանք այստեղ, որը այս require-ը վերադարձրեց։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս օբյեկտին մենք հիմա կարող ենք տարբեր բաներ կպցնել կամ ավելացնել։ Օրինակ կարող ենք կպցնենք hi, որը թող հղի մի հատ ֆունկցիային, որը թողանի console.log hi Օրինակ այսպես, չէ՞։ Քանի որ մենք այս ֆունկցիային ավելացեցինք այս օբյեկտին, եւ ստեղ, երբ որ մենք require ենք անում, ստանում ենք այդ օբյեկտը, դա նշանակում է, որ hi-ը մեզ հիմա հասանելի է այսպես. hello.hi։ Հիմա եթե սա աշխատացնենք, մի րոպե։ Քնչեմ, ստանում ենք hi։ Այսինքն ինչ ստացվեց, որ մենք ասացինք, որ մենք ուզում ենք ինֆորմացիա ստանանք այս ֆայլից, Դա մեզ վերադասեց մի հատ object, որին կպացեր հայը, որին մենք կարողացանք կանչել, քանի որ այդ հայը ֆունկցիա է։ Իսկ ինչպես նա հայտնվեց այդ object-ի մեջ, այսպես, որովհետև ուրեմն այս module-ում մենք ունենք module փոփոխականը, որին կցած է exports, որը արդեն հղված է դեպի մի հատ դադարակ object։ Այդ դադարակ object-ին մենք ավելացեցինք high-ին, որը հղում է դեպի այս ֆունկցիային, եւ ահա խնդրեմ նա արդեն դառավ հասանելի այստեղ։ Շատ հեշտ բան է։ Հիմա նայեք։ Ա Մարդիկ շատ հաճախ ասում են, նվնվում էին, ասում են, բայց չենք ուզում անընդհատ module.exports.hy գրենք, հա, նենց որ երկրորդ փոփոխական ստեղծեցին, որը ուղակի կոչվում էր exports։ Այսինքն մենք կարող ենք նաև այսպես անենք։ Okay։ Սա նույնն է, այսինքն սա Եվ սա նույնն է, ինչու։ Որովհետև սա modular export-ը հղում է մի հատ օբյեկտին, չէ՞։ Հետո ստեղծեցին երկրորդ մի հատ փոփոխական, որը հղում է այդ նույն օբյեկտին։ Հետևաբար սա x export-ը հղում է այդ նույն օբյեկտին, որին մենք ավելացնում ենք hi, չէ՞։ Հետևաբար այս ամենը նույն ձևի կշարունակի աշխատել։ Նայեք։ Տեսա՞ք, նույնից ստացաք hi։ Այսինքն, այս այս մոդյուլում, այս common.js մոդյուլում մենք ունենք ոնց որ երկու փոփոխական, որը մեզ հասանելի է module, որին կցած է exports, եւ հենց exports, որը հղում է այդ նույն բանին, ինչպես որ module.exports, exports, okay? Ամ այսինքն ուրիշ ձևով բացատրեմ module.exports, ports-ը նույնն է, ինչպես որ exports, հղում է նույն օբյեկտին, սա true է։ Okay, պատկերացեցիք։ Հիմա մի հատ դետալ Դե դե պատկերացնում եք, որ եթե export-ը հղում է մի հատ օբյեկտին, այդ օբյեկտի մեջ ինչ ուզենք կարող ենք գցենք եւ հետո այս կողմից այդ օբյեկտից կարող ենք այդ ամենը կարդանք։ Այդքանը པարզ է կարծում եմ։ Բայց նայեք ստեղ, մենք նույնիսկ կարող ենք այդ օբյեկտը փոխենք։ Մենք կարող ենք sense բան անենք module.exports ու փոխենք ու դարձնենք մեր օբյեկտին։ Ու մեր օբյեկտի մեջ մենք կարող ենք դնենք օրինակ funk, որը գիտեք ինչ, եկեք a դնենք, ու իրան ու հղեք դեպի 1-ին, ինչու՞ չէ։ Կամ ավելացնենք 1 արժեքը a-ին, չէ՞։ Սա ինչ է ստացվում, որ հիմա մենք փոխեցինք հղումը օբյեկտի միջև սա այ այս տողում modulo export-ը հղված էր դեպի մի հատ ուրիշ դարակ օբյեկտ, բայց մենք փոխեցինք, մենք ասացինք մոռացիր այն հին օբյեկտի մասին, այլ հղիր դեպի կոնկրետ այս օբյեկտին։ Հետևաբար հիմա ստեղից, երբ որ մենք import ենք անում, as hello-ն կլինի is object-ը, որից մենք կարող ենք ստանանք a-ը, այսինքն մենք կարող ենք անենք console.log hello.a և սա կաշխատի ու մեզ կտա 1, խնդրեմ։ Այդքանը պարզ է, չէ՞։ Հիմա պարզվում է, որ export-ը անպայման չի հղի հենց object-ին։ Ինքը կարող է հղի, օրինակ, ինչ որ արժեքին, օրինակ 1-ին։ Հա՞։ Հա, ինչու՞ չէ։ Սա նշանակում է, որ այս module-ի արդյունքը ոչ թե object է, որի մեջ կան ինչ-որ ինֆորմացիա, այլ հենց մեկ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ստեղ, երբ որ այս require-ը վերադարձնի, մեզ չի վերադարձնի object, այլ կվերադարձնի հենց մեկ։ Այսինքն hello-ի մեջ հիմա կա 1, նայեք ստեղ։ Եկեք տպենք հենց hello-ին։ Նայեք ինչ եք ստանում։ 1։ Տեսա՞ք։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ module.exports-ը ինչ որ ինքը հղում է, այդ այդ object-ն է, որը require-ը մեզ ստեղից կվերադարձնի։ Ինչ է լինի, դա կվերադարձնի։ Բայց նայեք ստեղ, ստեղ կամ մի հատ վտանգ։ Սա եւ սա նույն բանը չէ։ Ինչու։ Որովհետեւ նայեք, module-ը exports-ը միջև դա անելը, այս սա հղում է դեպի մի հատ object-ին, չէ՞, այսինքն հղում է, եկեք սա որպես text գրեմ։ Ուրեմն սա հղում է դեպի մի հատ object, չէ՞։ Export-ը հղում է դեպի այս նույն object-ին, ոնց որ եկեք գրենք export-ը հղում է հղում է դեպի այս նույն object-ին, այսպես գրենք, հա, ինքը ինքն էլ է հղում այդ նույն object-ին։ Այսինքն module-ը export-ը հղում է այս object-ին, export-ն էլ է հղում այս նույն object-ին։ Հետևաբար, եթե մենք փոխենք export-ը եւ դարձնենք 1, Մաջոդա Exports-ը շարունակում է հեղել դեպի, այսինքն ինչ է ստացվում, որ սա անելով մենք փոխում ենք export-ի արժեքը եւ դարձնում ենք 1, չէ՞։ Բայց Majoda Exports-ը շարունակում է հեղել դեպի an object-ին։ Եվ նենց է ստացվում, որ module-ին կցած export-ը միշտ հաղթում է, դա է n ինչ որ require-ը, այստեղից վերադարձնում է մեզ, ոչ թե export-ը։ Հետևաբար, եթե մենք sense անենք, Տեսնենք ինչ կստանանք այստեղից, եկեք print անենք hello-ն։ Տեսակ ստացանք object։ Ինչի, որովհետև ստացանք այն module.export-ի դադակ object-ը։ Սա ոչ մի արդյունք չտվեց, որպեսի մենք փոխենք այն ինֆորմացիան, որը այս CommonJS-ը export է անում, այսինքն դարձնում է հասանելի իրանից դուրս։ Մենք պետք է այսպես անենք module.exports։ Այ հիմա այ այս թիվը կվերադարձ կվերադարձնի այս require ֆունկցիան։ Այ հիմա, եթե մենք այս աշխատացնենք, մենք ստանում ենք 1։ Այսինքն, ինչ է ինչը ստացվում, որ Եթե դուք միշտ գրեք module.dal exports, երբեք այդ խնդիրը չեք ունենա, որ exports-ը հողում է մի բանին, module.dal exports-ը հողում է ուրիշ բանին։ Այսօր ամենապարզ ձևը միշտ արեք module.exports Եվ հետո ինչ ուզում եք, ուզում եք իրա հղումը փոխեք ինչ որ արժեքի կամ ուզում եք իրեն այդ օբյեկտին կպցրեք ինչ որ ինֆորմացիա, օրինակ a, որը թող լինի 1, հետո module տարեք module.exports.b թող լինի, չգիտեմ ինչ, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Իսկ եթե չեք ուզում sense հատ հատ առանձին առանձին գրեք, դուք նաև կարող եք անեք էլի module.exports դա հրեք մի հատ object-ին մի եւ լցնեք ամեն ինչ ինչ որ դուք ուզում եք այդ օբյեկտի մեջ, օրինակ a-ը թող լինի 1, b-ն թող լինի 2, ստեղ կարող եք ֆունկցիաներ դնեք, ուրիշ օբյեկտներ, զանգվածներ, ինչ ուզեք, կարող եք ստեղ դնեք եւ երբ որ այդպես անում եք, իհարկե հիմա hello-ն կունենա այս օբյեկտին, որի մեջ կլինի 1 եւ 2, a եւ b, that's for hello.a կարող ենք անենք ստեղ եւ իրեն աշխատացնենք։ Շատ բարձր ստեղ ոչ մի բարդ բան չկա, մի անգամ էլ շատ շուտ անցնեմ այդ ամեն ինչով, ուրեմն ինչ է ստացվում, որ եթե մենք ուզում ենք ինֆորմացիա քաղենք ուրիշ ֆայլից, թե դա ֆունկցիաներ են, թե բողականներ են, ինչ որ ուրիշ ինֆորմացիա, մենք դա անում ենք հետևյալ ձևով, ասում ենք require, Պասենք տալիս տեքստ, որը հղում է դեպի այդ ֆայլը, որի մեջ կա այդ ինֆորմացիան, որ մենք ուզում ենք, եւ այդ ամենը կվերադառնի այն ինֆորմացիան, որը այս ֆայլի մեջ module.exports-ը հղում է։ Այդքան բան։ Հետո այս hello-ից այդ այդ ինֆորմացիայից մենք կարող ենք հանենք կամ հենց իրենց կանչենք, եթե ինքը ֆունկցիա է, արդեն մնացածը մենք ենք որոշում։ Իսկ ինչպես ենք մենք որոշում module.exports-ը ինչ ունի իր մեջ։ Շատ པարզ։ Մենք կամ միանգամից module.exports-ը ամենասկզբից ունի իր մեջ դադարք object, որ նշանակում է մենք կարող ենք անենք module.da exports եւ այդ դաժակ object-ին կպցնենք ինչ ուզենք, օրինակ a։ Մենք կարող ենք այդպես անենք։ Մենք նաեւ կարող ենք հենց module.da exports-ի արժեքը փոխենք եւ դարձնենք 1 կամ ուրիշ object կամ ֆունկցիա կամ ինչ ուզենք։ Եվ այն ինչին որ module exports-ը հղում է, այդ ինֆորմացիան require-ը կվերադառնի, կհայտնվի մեր ուրեմն կոնստանտի կամ փոփոխականի մեջ եւ իրեն կարող ենք ուրեմն մեր ֆայլում օգտագործել շատ պարզ բան է եւ էլի Node.js-ում ինքը շատ-շատ է օգտագործվում։ Դրանց որ այդքանը պարզ է։ Ուրեմն Node-ի 13 ու 2 version-ից սկսած Node-ը հնարավորություն է տալիս մենք մեզ գրել ուրեմն ECMAScript-ի մոդյուլների սինտաքսով։ Այսինքն մենք կարող ենք գրել import export նենց որ եկեք փորձենք, նենց որ եկեք ոչ թե common.js-ով գրենք սա, եկեք սա քաշենք սովորական import-ով, նենց որ եկեք գրենք import hello from get slash hello.js Հավեշուտ գիտեք ինչ, այս բանին եկեք գրենք hello։ Okay, եկեք սա աշխատացնենք, տեսնենք ինչ կլինի։ node node make.js, չէ՞։ Uh-oh, լիքը խառը բան ասում է cannot use import statement outside of a module։ Այսինքն ինքը ասում է հոբ դուք օգտագործում եք import, բայց այս ֆայլը ECMAScript file չի, ինքը common.js ֆայլ է։ ECMAScript module չի, այսինքն նենց որ ասում է չէ, տենց բան չի լինի։ Այսինքն մենք պետք է ոնց որ իրեն իմաց տանք, որ չէ, Node-ջան, իրականում սա ուրեմն մենք ուզում ենք օգտագործենք որպես սովորական ECMAScript-ի module։ Ինչպես ենք իրեն ասում։ Կա երկու մոտեցում, ամենապարզը հետևյալն է։ Մենք ուրեմն անունը փոխում ենք մեր ֆայլի եւ դարձնում ենք ոչ թե .js, այլ m.js վերջում .m.js։ m այսինքն module, այսինքն սա այս ֆայլը module javascript է։ Այսինքն մենք հիմա ECMAScript-ի node-ին ասացինք, որ այս ֆայլը սովորական ECMAScript-ի module է։ Տեսնենք դա կշտկի մեր խնդիրը։ Կրանենք, նորից աշխատացնենք, հիմա ոչ թե դա JS է, այլ MJS, չէ, աշխատացնում ենք իրեն, դերշանակում է դինել խնդիր, ինչու, որովհետև ինքը ուրեմն չգիտի այս քանի որ ստեղ չենք ասել այս hello-ն ինչ է, դա JS է թե MJS է, ինքը խճճվել է։ Այս hello-ն այստեղ մենք դեռ շարունակում ենք օգտագործել common.js, չէ՞։ Նենց որ եկեք տենց էլ ասենք, ասենք okay, hello-ն կլինի .js։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ երբ որ սովորական JS ենք ասում, ինքը ենթադրում է, որ common JS-ի հետ ենք, եթե MJS ենք ասում, ինքը ենթադրում է, որ նկատի ունենք ECMAScript-ի module, հա? Ամ դից որ հիմա որ սենց արեցինք, հիմա եկեք փորձենք, աշխատացնենք։ Խնդրեմ, ստացանք 1։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ստեղ մենք օգտագործում ենք common JS, ֆայլի անունը .js-ով է ավարտվում, նենց որ ինքը սովորական common.js է, ստեղ ավարտվում է mjs-ով, նենց որ ստեղ այս ֆայլի մեջ մենք գրում ենք ուրեմն ECMAScript-ի module-ի ձևով, մոտեցումով, բայց հողումի ժամանակ անպայման ասում ենք, որ սա ուրեմն այս ֆայլը իրականում common.js է, որովհետև ինքը ավարտվում է սովորական JS-ով։ Եթե իսկ հիմա եկեք այս hello-ն փոխենք ու դարձնենք ECMAScript-ի ձևով, այսինքն ոչ թե CommonJS-ով գրենք, այլ գրենք sense export default um եկեք function export անենք foo productwani console.log yeah Um, okay, հիմա եկեք import անենք սա մյուս կողմից, սա էլ ենք, ու եմ ընդհանրապես պետք է հղումը փոխենք mjs եւ պետք է որ, հա, պետք է որ սա աշխատի, չէ՞, ուրեմն ստեղից ստանում ենք որպես default s ֆունկցիային եւ այդ ֆունկցիային կանչում ենք։ Հենց որ եկեք աշխատացնենք սա, հմ ա վայ անունը չփոխեցինք այս մի րոպե այս փոխենք այս անունը js-ից դեպի m.js այ հիմա որ պետք է աշխատի ահա խնդրեմ ստացանք yay այսինքն ինչ ստացվեց որ եթե դուք ունեք այնենց խնդիր որտեղ որ մի մասը ձեր կոդի գրված է common.js-ով եւ մի մասը կոդի գրված է ուրեմն ECMAScript-ի մոդյուլներով, Կարող եք այս իրանց տարբերում եք իրանց file extension-ով, այսինքն այս վերջին մասով, հա, մեկը common.js-ով ֆայլերը կլինեն .js, module-ներով գրված ֆայլերը կլինեն mjs եւ node-ը հնարավորություն կտա այդ բոլոր ֆայլերին իրար հետ շատ հարթ ու նորմալ ձևով աշխատեն։ Բայց Եթե դուք ունեք մի հատ պրոյեկտ, որը ամբողջովին ուրեմն մոդյուլներ է օգտագործում, ամեն անգամ անընդհատ գրել MJS, MJS, MJS կարող է մի քիչ գրխացավանք լինի։ Ինչ են կարող անել։ Կարող ենք ուրեմն node-ին ուղակի ասենք, խնդրում եմ ենթադրիր, որ բոլոր ֆայլերը մեր պրոյեկտում module-ներ են, սովորական ECMAScript-ի module-ներ են, ու այդ ժամանակ արդեն մեզ պետք չի գրել անդադ MJS MJS։ Նենց որ եկեք տեսնենք ոնց կարելի է դա անել։ Նախ եւ առաջ եկեք փոխենք այս ֆայլերի անունները հետ դեպի սովորական JS, hello.js-ին ներկփոխենք rename դեպի սովորական JS Ստեղ ուրեմն մեր բանը ասում ուզում եք որ ամենտեղ որտեղ որ այս ֆայլը հղված է փոխենք իրան MJS-ից դեպի JS ասում ենք IO նենց որ եթե հիմա հետ գանք node1.js տեսնում եք ինքը փոխեց MJS-ից դեպի սովորական JS չէ նենց որ դա աշխատեց շատ լավ հիմա ոնց ասենք ուրեմն node-ին որ մենք օգտագործել ենք module-ներ Ուրեմն հիմնականում JavaScript-ի պրոյեկտները իրենց մեջ ունեն մի հատ file, որը կոչվում է package.json։ Package.json-ը տալիս է ինֆորմացիա ձեր պրոյեկտի մասին։ Ինչ է ունը պրոյեկտի, ով է իրեն գրել, ինչ ուրիշ պրոյեկտների հղվածություններ ունեն, հա, կախվածություններ ունեն, հա, ուրիշ ինչ պրոյեկտներ են օգտագործվում այդ պրոյեկտի մեջ։ Եվ այն եւ այլն, կարճ ասած, լիքը տարբեր ինֆորմացիա է տալիս, եւ իրեն կարող ենք ձեռքով ստեղծենք, բայց նաեւ կարող ենք օգտագործել մի գործիք, որը կստեղծի մեր տեղը։ Այդ գործիքը օգտագործում ենք հետեւյալ ձևով։ Ուրեմն command line-ով մտնում ենք մեր պրոյեկտի մեջ եւ գրում ենք npm init init, այսինքն initialize, այսինքն ոնց որ պատրաստիր, հա։ Անցնում ենք գործի։ Եվ ինքը մեզ տարբեր հարցեր է տալիս, ասում է package-ի անունը ինչ է, այսինքն մեր project-ի անունը ինչ է։ Եկեք գրենք example, օրինակ ասում է ինչ version-ն է ձեր պրոյեկտի, այսինքն մեր պրոյեկտը ունի version-ներ, չէ՞։ Դե եկեք ընդունենք իր առաջարկը, ինքը ստեղ առաջարկում է 1.0.0, եթե enter սխմենք, ինքը դա կընդունի, այնց որ ընդունում ենք դա։ Description բացատրություն մեր պրոյեկտի, պետք եկա բարակ, entry point, entry point դա ոնց որ առաջին ֆայլն է, որը կսկսի մեր պրոյեկտը, հա՞ Անընդհատ մենք գրում ենք node, հետո node1.js, չէ՞, հենց որ այդ node1.js-ը մեր entry point-ն է, հենց որ node1.js չէ, պետք չի մեզ տեստավորման գիտի հետ, պետք չի գործեր keyword-ներ, պետք չի author, ով է գրել, Ruben Meshan license-ել պետք չի, կարճ ասած, ասում է այս okay է, օրինակ է տալիս, հա, ոնց որ okay է, enter ենք սխմում, եւ ահա խնդրեմ ինքը ստեղծում է մի հատ ֆայլ, եկեք բացենք այդ ֆայլը եւ ուսումնասիրենք։ Ուրեմն ինքը ստեղծեց այս JSON ֆայլը, որը ասում է, որ մեր պրոյեկտի անունը հորինի example, սա մեր պրոյեկտի version-ն է, այստեղ կարող ենք բացատրություն լինի, թե մեր պրոյեկտը ինչ է անում, ինչ է իր դերը։ Main, այսինքն այն առաջին ֆայլը, որը ոնց որ սկսում է մեր պրոյեկտը, իմիջից հաճախ այս այս ֆայլի անունը դնում են main.js, բայց ինչ որ է, script-ների մասին հիմա չեմ խոսա, author, ով է իրեն ստեղծել, Ռուբեն Մեսչյանը եւ լիցենզիան, ասել մեզ պետք չի։ Ահա, այսքանը հերիք է։ Հիմա Որպես մենք node-ին ասենք, որ մենք օգտագործում ենք ECMAScript module-ներ, մենք ավելացնում ենք հետևյալը, ավելացնում ենք type եւ որպես արժեք տեսնում եք ինքը մեզ տալիս է երկու տարբերը, common.js եւ module։ Այսինքն ստեղ, եթե մենք գրենք common.js, ոչ մի բան չի փոխվի։ Node-ը կշարունակի ենթադրել, որ բոլոր JS ֆայլերը օգտագործում են common.js։ Բայց քանի որ մենք ուզում ենք օգտագործենք ECMAScript-ի module-ները, մենք ստեղ գրում ենք module։ Այդքան բան։ Այ հիմա եթե մենք աշխատացնենք մեր ուրեմն node.js-ը, node node make.js, ինչպես տեսնում եք, ամեն ինչ նորմալ աշխատում է։ Ինչու? Որովհետև իր մեջ գրվածը ուրեմն ECMAScript-ի module-ի սինտաքսով, հա, ստեղ եւ ստեղ Բայց քանի որ մենք package.json-ում ասեցինք, իմաց տվեցինք node-ին, որ մենք այդպես ենք գրում, ինքը ընդունում է այդ փաստը եւ ամեն ինչը աշխատում է այդպես։ Եվ խնդրեմ, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք Node.js-ում գրելուց կարող ենք օգտագործենք եւ Common.js եւ ECMAScript-ի մոդյուլները։ Ես ինքս սիրում եմ օգտագործել ECMAScript-ի մոդյուլները, որովհետեւ դա նույն մոտեցումն է, ինչ որ ես ես որով ես գրում եմ կոդը browser-ի համար, Եվ ինչու՞ չէ, ինչու ինչու օգտագործել երկու տարբեր ստանդարտներ, եթե մենք կարող ենք մեր JavaScript-ը նույն ձևի, նույն մոտեցումով գրենք եւ browser-ի մեջ, եւ server-ի մեջ։ Նենց որ ես դες կարաչակեմ օգտագործել ECMAScript-ի մոտեցումը, բայց դա չի չի նշանակում, որ CommonJS-ը վատ է կամ սխալ է։ Արդեն մնացածը դուք որոշեք։ Հույսով եմ ես կանե բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։